Ya graba, ¿no? se me ve borroso, a ver aquí, ya está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Mm. Ahora, venga, vale. Hola, mi Elvisa y demás amigos. Estoy aquí para participar en el concurso ese de las anotaciones. Lo único es que, como de hecho yo ya soy un orco, y como coincide que también soy charcutero, me ha tocado hacerme este delantal de estrella del rock bonito, porque un coche no sé lo que es. Bueno, pues aquí tengo la magdalena, le quito el chifliti con cuidado, que no se desprenda nada, y adentro. Como veo que es insuficiente, me dejo una valenciana. Ajá. Este... No, dejo eso, yeah. Bim en la flor a la bruja de Winnie tras el último gusto de canela. No ¡No! la señora no, no, no. Solo cuando en el pueblo. Habré perdido dos puntos de vida por lo menos sí, sí, sí. Me toca ir al chamán. Bueno. Gracias. Ah, amigos, espero que os haya gustado. Ah, ah, adiós.